әрбір істен тек көбінде жақсылық көру жалпы мұсылман адам позитивті болу позитивный ойлау позитивті көңілді өмір сүру пайғамбар саллаллаху айтады сендер дейді сөйлесеңдер бір жақсы сөзді сөйлеңдер дейді болмаса үндемеңдер дейді мұсылман адам өзінің өмірін өзі өзгертеді мұсылман адам яғни біз өмірімізді жақсы жағына өзгертіп көңілді жақсы пайғамбар саллаллаху көрсеткендей адал жақсы ғұмыр кешу әрбір адамның өзінің еркіне өзінің өміріне берген сондықтан құрметті мұсылман бауырым сізде осы рамазан айында өте позитивный көңілді сондай ә, ораза айы келді менің бүкіл күнәларым кешірілетін болды менің әрбір істеген жақсылығым оннан 700 есеге дейін еселеніп көбейетін болды деп біз қуанып жүруіміз керек пайғамбар саллаллаху айтады ораза ұстаған адамның екі қуанышы бар дейді ол қандай қуаныш бауырым ол бірі азаннан кешке дейін қарның ашып кешкісін ауыз ашатын кезде тамақтанып қарның тоятын кезде қуанады екен екіншісі сол ораза ұстап сауап алып ертең құдайдың алдына алла сенен разы болып арраян ораза ұстағандар мына арраян қақпасынан кіріңдер деп арраян қақпасынан кіргендегі қуаныш алла тағала сізбен бізге осындай қуанышты позитивті күндерді көңілдерді көптеп нәсіп етсін көңілді болайық бауырлар